Bu aralar içimde bir yangın var Hem yorgunum biraz da suskun Sabah olmaz gönülle yar sancı var Hem dargınım biraz da kırgın Neler oldu ruhum duymaz Gözüm görse gönlüm bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz Neler oldu ruhum duymaz Gözüm görse gönlüm bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz ya Ama dön desem Seviyorum seni gelsem Seni nasıl özledim bir bilsen Ama dön desem Seviyorum seni gelsem Seni nasıl özledim bir bilsen Dön desem